assalomu alaykum andijon youtube kanaliga xush kelibsizlar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar sizlarga bitta yangi ispanik yana tanishtirishni boshlaymiz ko'rishinglar mumkin bu shifnerimiz grant nomi grant materiali mdf materiallik ho'p shifnerlarimiz razmeri keladigan bo'lsak razmeri ikki yuz oltmishga bo'yi ikki yarim metr ikki yarim metr bo'yi chiqadi uchigacha ho'p ichilariga keladigan bo'lsak ichilari bitta polka vishilka kichilari ham 50. Betada shunaqa gullari bor. Xo'p, o'rtalari polkalik kiyim taxlaydigan. Xo'p, bu chekalarimiz ham shunday, tepada polkasi bor, beshlikalari bor. Material MDF material. Xo'p, spanimiz ikkita tumbichkasi. mana ko'rishinglar mumkin, ikki qavatli qilib qilingan. Xo'p, spanisi, spanisi mo'yishni baxmaldan qilingan tepa tarafini qavat qavat qilib qilingan ho'p spaniyamiz spaniyamizni oyoq taraflarida ham baxmallari bor ho'p razmeriga keladigan bo'lsak bir yetmishga matrasimiz ikki yuz o'nlik mana endi tosh oynagimiz tosh oynamiz ikki to'rtta dugali qilib qilingan to'rtta dugali qilingan mana ichlari tortmalar shu tortmalari bor ho'p mana ramkasi ham kattagina qilib qilingan bo'ladi ham xuddi shunday qavat qavat qilingan ho'p mana bitta pufikchasi tumbichkasi общий kompleyimizni ichida shferi spanida tumbichkasi spaniyimiz tumbichkasi pufikchasi va tosh o'ynagi общий komplekt hisoblanadi narxi sakkiz million qilib beramiz matrasi ortopedskiy matras matrasiga garantiya beriladi uch yil e'tiborlar uchun rahmat